周深怎么是个男的？唱歌挺好听，可惜是个男的。这些带有人身攻击性的话，道出周深心中言不出的辛酸苦辣。以前你搜索周深的名字，或许看到最多的是言论一：周深怎么是个男的？言论二：周深唱歌很好听，可惜是个男的。言论三：唱歌好听，虽然是男的，我还是觉得好听。大家好。 欢迎来到我的频道，如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。一波又一波嘲讽他的声音，像张牙舞爪的大手般，试图将他阻拦在音乐的世界外面，免得他玷污了这个神圣的舞台。那个曾经觉得外面的世界很精彩，想去追梦的少年，却被裹挟在嘲笑声中。他们丝毫不去想，声线与人不同的周深。 为了让观众认可他，付出多少的努力，又有着怎样的自律人生？或许你们只看到他女性化声音面具下的男性面孔，我却看到了周深令人向往的励志模样。为什么长相一般的周深，能有天使吻过的嗓音，唱出一首又一首独属于自己标签的歌曲，被歌迷追捧呢？参加《我是歌手》后，周深可谓是星光熠熠。 真正的聚焦在闪光灯下，而他的童年却在同学的嘲笑声中度过。父母从小到大都比较忙，没有什么时间照顾周深。慢慢的，他变得越来越独，性格内敛。上高中时，班上的男同学在青春期中声音变得浑厚或者粗犷，而周深变声期迟迟不来，声音反而变得清亮细腻。用今天的话讲，就是娘娘腔。 他变得不爱和同学们交流，怕暴露自己的声音。他开始变得接纳不了自己的声音，甚至排斥自己的声音。高中毕业后，父母选择将周深送去乌克兰留学，希望周深在乌克兰开放的民风下学会去接纳自己。初到乌克兰，语言不通，交流障碍，一节课下来，老师讲的所有话。 他只能勉强听懂十句话，坚持将近一年。周深不顾家人的阻挠，弃医从乐，靠自己自学考上了利沃夫国立音乐学院。在国内的专业音乐人看来，周深女性化不被看好的嗓音，在乌克兰的音乐老师看来，周深的嗓音独特，有绝对的优势。在老师的帮助下，周深学到了专业的知识技巧。 那段跟随恩师学习的日子，是周深求学以来最开心的时光。他开始慢慢尝试去接纳自己的声音。艺术的学习需要很多的金钱来支撑，为了能顺利完成学业，周深不得做各种兼职。乌克兰不允许留学生兼职打工，他趁暑假回国，找酒吧驻场，没有一个酒吧要他，别人觉得他一看就不像唱歌的。 况且形象也不讨喜，兼职做服务生，人家嫌他形象不够，身高矮小，外形屡遭黑脸的周深，对自己越来越不自信，开始动摇自己当初的选择。关于中国好声音，由于导演三季都在向他发出邀请，所以，他决定向自己发出讯息和接受导演的邀请，参加好声音第三季。独特的人之所以独特。 是他在普通的时间里，与孤独为伴，积累一个又一个能让自己与众不同的技能。纸上栩栩如生的画作，也是由一笔一画得来的。我就想来到这个舞台，让四位导师帮我听一下，我是不是能够唱歌，就是我能不能唱出自己的未来。这是周深的心声。在中国好声音的初赛现场，周深以一首《奇遇》的欢颜惊艳四方。 获得那英、汪峰等四位导师的一致认可，他说出了自己心底渴望被他人认同，强烈的渴望自己能够站在舞台上唱歌。为什么周深如此渴望被他人认同？是人生的暗淡与挫折，一直光明正大的告诉他，你不配进娱乐圈。初中时，班上的男同学都迎来了变声期，但周深的嗓音还是和童年一样清亮细腻。久而久之。 他成了同龄人中的异类。上高中时，质疑他声音的同学，都刻意的远离他，疏远他，口中还带着歧视的声音。从此，周深不爱讲话，也没在同学面前唱过一首歌。当一个少年苦于自己和周围所有人都不一样的恐惧和迷茫时，耳边还不断响着“人妖不男不女”这类满含歧视的声音。 那他就会变得不自信。也正是这段经历，诉说着周深如今能有如此成就的理由。在中国好声音双人对唱中，周深与李维共同演绎的歌曲《贝加尔湖畔》，其中周深温暖似春风、干净又空灵的歌声惊艳了全场，完成的非常好。可惜，周深在中国好声音中未能走到最后。 导师那英选择当时不管从外形、声音上更具塑造性的李维，命运有时让人哭笑不得。节目里成功晋级的亚军帕尔哈提，季军于封红的不久，很快光环消退。如今在娱乐圈很少看到他们有什么作品。落败《中国好声音》后，那英牵线，周深遇到了除了他恩师外的第二位音乐伯乐高晓松。 高晓松喜欢周深婉转流长的歌声，说他的声音是魔声，这样的声音如果不唱他的歌，他亏大发了。深知机会来之不易的周深，知道抓住了这一次，可能才会有下一次。如果他不好好对待，肯定不会有下一次。周深介于童声与女声之间的魔音，深深打动了高晓松，称赞周深是一个人的唱诗班。此后。 高晓松找来了一波音乐人，自掏腰包，为周深量身打造了一张实体专辑。也是这张专辑，让周深找回音乐人的些许自信。那个眼中无求无欲，只求有人认可的周深，终于有了自己的音乐名片。那一刻，周深觉得以往受的委屈都值了。翻唱翻唱，研磨唱功，加强和声的平顺性和音准性。 录音室里的每一张录音带，每一个听筒，见证着他的倔强和执着。功夫不负有心人，在高晓松的极力推荐下，周深被越来越多的音乐人赏识。一首《大鱼》，周深空灵且富有穿透力的曼妙歌声，恰到好处地演绎了一个唯美浪漫的爱情故事。这首惊艳众人的歌曲。 先后获得多个大型榜单的年度歌曲大奖、年度人气歌曲。只闻其声不见其人的周深一举成名，别人只看到他其貌不扬的外表，而忽视了他为活的自信的汗水。成名之下，是蜕变的阵痛。一首首好听的歌曲背后，藏着一颗不自信的心。不自信的人，总会过度在意他人的眼光，不愿与人过多交流。 周深为什么照片里总有几分多彩的情绪环绕在眉心？为什么对自己的声音不完全接纳？为什么站在舞台，面对观众的目光，显得害怕？被粉丝嫌弃过于高冷的鹿晗，你有看到他公开恋情时，对那些为他砸钱打榜刷数据的粉丝，说一句感谢吗？ 你有看到肖战因自家某些粉丝的脑残行为引起的 A O 三事件而被封杀了吗？没有，都没有。他们的自信从一而终，从被大批粉丝争相热捧声援的素人时期便可知，他们对自己的美貌太有自信了。全网粉丝过两千万，周深没有这样的自信。相反，在帅哥入云的娱乐圈，他有些不自信，甚至自卑。 没有健硕挺拔的个子，以前他说话小声，沉默寡言，面部轮廓不流畅。真实的他淹没在误解的深海中，可如今，他的和声是众多明星学习的榜样，空灵的音色，纯净而又多变的嗓音，一开口，仿佛让人感受到世间是美好的。即使声音偏女性化又如何？周深一个人孤身去上海拼搏。 为了成为一名受认可的歌手，为了向父母证明自己选择没有错，由内而外的改变，是一个想要闪闪发亮的少年的执着啊。或许，当有色眼镜标签贴在他身上时，他看到慕名而来的人失望而归，他心底的不自信便无法躲藏。渴望声音被认可，渴望不被嘲笑，渴望能开属于自己的演唱会。为了避去心底的尘土。 他努力让自己展露光芒，追求梦想是每个人的权利。为什么要攻击一个有治愈系歌声的少年呢？这是关于周深还没走红时所经历过的事。下一次我们来说说周深是怎么一步一步走向大众的视野的。你喜欢周深吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。